Nyt. Osa, osa neljä. Osa neljä, eli tässä oli hyvät tällaiset tavoitteet, mutta siinä vaiheessa, kun teidät on valittu valtuutuksi, niin millä konkreettisella teolla viette näitä asioita eteen? Tai nimenomaan tämän koulutuspuolen niiden kehittämistä? Osa on hyvä. Mm-hmm. Okei, okay. hyvin yksinkertaisesti. Siinä vaiheessa, kun Helsingin kaupungilla te, tullaan tekemään opetuspoliittisia päätöksiä, niin siinä vaiheessa niistä täytyy ottaa tämä huomioon, että lisenssi täytyy olla vapaa. Itse pidän sen Creative Commons share alaika attribution ja CCCA. ja se vielä paremmin tämän työllisessä. Espoo ja Helsinki totta kai on isoja kuntia, jotka on isoja esimerkiksi oppikirjojen kuluttajia. Ja tota, vähän samalla tavalla kuin me saatiin luomumaita teollisiin palkkauksiin Espoossa, kun lähdettiin eräs nimeltä mainitsematon puolue ajoi sen läpi, että Espoo koulussa käytetään luomumaitoa, niin vaikka sanottiin, että ei sitä saa teollisuuspakkauksessa, kun Espoo ilmoitti, että halutaan tätä, niin paljon, että totta kai me nyt Espoo-kokoiselle kaupungille tehdään vaikka oma erikoiserä. Ja samalla tavalla Espoo, Vantaa, ehkä muutamat muutkin suuret kunnat voisivat yhdessä päättää, että edellytetään, että esimerkiksi oppikirjat on saatavissa sähköisenä. Että muuten ei tilauksia tule. Ja käyttää sitä markkinavoimaa, asiakkaan valtaa niillä markkinoilla. Mä tiedän, että se vaatii niin kuin vähän vääntöä ja kovaa raamaa niissä neuvotteluissa, mutta kyllä mä luulen, että se sitä kautta lähtee helpoiten, kaikkein keveimmin. Eikö se edellyttäisi myös sitä, että se käytettävä kirja on niinku standardista. Voidaan tarjota kilpailevia sisältöjä. Ja okei, sitä ei ole vielä niin kuin avointa sisältöä, mutta silloin ainakin oppilaat joutuisivat maksamaan pelkästään siitä sisällöstä, eikä siitä palasesta kuollutta puuta ja raahaamaan sitä pitkin tuolla niin kuin talvisia tota, tota, jalkakäytäviä. Mahtavaa. Mm, mä itse olen hyvin samalla linjalla, että, että Ehdolman kaupunginvaltuustossa sellainen päätös Helsingistä, puhun nyt Espoosta ja Vantaasta tai niinkään, että tehdään päätös, että, että kaikki, kaikki opetuksessa käytetty materiaali, joka on siis varta vasten sitä kyseistä opetustyötä varten tehty, esimerkiksi peruskoulun historian tunnille, jos on valmisteltu luento, luento tuota, kalvo, niin sitten se jaetaan Creative Commonsin itse tarkasta lisenssistä voidaan kysyä, mutta mielestäni nimeä, nimeä ähm, mikä se on, nimeä ei-kaupallinen saattaisi toimia ihan hyvin, koska silloin tavallaan jää sille tekijälle, opettajalle jää ne oikeudet käyttää sitä kaupallisesti halutessaan. Kukaan muu ei voi sen tietyn ajan sisällä kilpailla hänen kanssaan siitä, mutta silloin voidaan silti säilyttää nämä oikeudet sillä opettajalla. Et silloin ei ole tämmöistä ongelmaa, että, että me jouduttaisiin kuin väkisin ottamaan ne oikeudet pois tältä opettajalta. Se on, se on hyvin paljon helpompi, helpompi niin kuin ajaa läpi kuin se, että me vaan vaaditaan, että mitään ette saa pitää. Ö, osa näistä tota, koulukirjojen tota, tai päätökset siitä, että mitä koulukirjoja käytetään tai milloin pitää ostaa uusia ja niin edelleen, niin osa niistä päätöksistä tai säädöksistä saattaa tulla opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ja pelkästään kuntatasolla, mä en tiedä voiko näitä ihan täysin mullistaa, mutta aika pitkälle voidaan päästä siitä riippumatta. Joo. Okei, no tässä mentiin täällä Helsinki, Espoo, Helsinki, Maa, Espoo taas. Niin tota, kuntapolitiikassa käyttöön. Tämä on niin kuin, me tiedetään vielä, että tämä on niin kuin erittäin haastava, haastava homma, että pitkälti nämä tekijänoikeusasiat on ikään kuin suorassa tätä kuntapolitiikkaa no, hyvin pitkälti lainsäädäntötason juttuja. Tämä Jyrkin ottama esimerkki näistä lukiokirjoista, koulukirjoista, se voisi olla hyvä sellainen niin kuin yksi ensimmäinen konkreettinen askel ja, ja tavallaan niin kuin, ää, mun mielestä se voisi olla, siitä pitää vaan miettiä, että, että tavallaan, että jos edellytetään sitä sähköistä muotoa, niin tarkoittaako se sitä, että, että se on joku PDF, joka on skannattu sellaisella keskikertaisella menetelmällä vai, vai, vai olisiko se jotain, joka olisi enemmän jo tavallaan siihen opivikimuotoon niin kuin, ää, menevä homma, että, että tavallaan, että siinä niin kuin mun mielestä pitäisi, ää, että jos lähdetään tekemään jotain, niin, niin se olisi hyvä, että, että se olisi nyt pidemmällä tähtäimellä tavoitteellista ja se ensimmäinen askel, mikä tehdään, niin ikään kuin veisi meitä siihen oikeaan suuntaan kohti sitä sellaista, niin kuin, jos, jos valitaan, että se oppiviikin nyt olisi sellainen niin kuin, ikään kuin grand goal, niin, niin sitten tavallaan semmoinen ensimmäinen steppi, mitä me tehdään, niin, niin se olisi hyvä, että tavallaan että se tukisi sitä niin matkaa sinne kohti sitä niin tavoitetta. Se pdf hoituu ihan vaan sillä, että sehän on osa sitä painoprosessia. Että se on täysin triviaali tuottaa sitten lähden materiaalista se pdf, että sillä ei ole mitään teknisiä esteitä. Ei ole, mutta äh, halullisia esteitä siitä, että, että tavallaan, että kuinka laadukas se ikään kuin, että millä tavalla saadaan ne niin kuin kustantajat ja, ja tekijät mukaan siihen, että, että tavallaan että ei välttämättä ymmärrä tätä meidän ää, niin kuin, ää, alaa. Sille voi asettaa tekniset puitteet. Siis markkinoilla justiinsa on kuluttajia, nyt me puhutaan näin kuluttajan näkökulmasta ja sitten näitä toisia osapuolia. Toisia näkökulmia. Mm. Tota, tässä kohtaa tämä ei ole knoppikysymys, vaan kurkkasin tavallaan oikeasti tiedä, että osaako joku sanoa suoraan, että kuinka paljon Helsinki tai Espoo käyttää vuodessa niin oppikirjoihin rahaa? En osaa sanoa. Pikkurahan se ei ole ei koska minäkin vaan tässä sen verran, jos lähtee itsekin vähän spekuloimaan, niin yksi on tietysti se, että jos laskee yhteensä, mitä just Helsinki, Espoo, Vantaa pelkästään käyttää vuodessa oppikirjoihin, niin olisiko järkevää, että nämä rahat sen sijaan, että osataan kustantaa ja kirjat, niin kilpailutettaisiin tämän materiaalin valmistaminen niin, että annettaisiin etukäteen spekseinä, että kuka tahansa voi osallistua kilpailuun, mutta lopputulos julkaistaan tiettyjen kriteerien piirissä, josta yksi on se, että sieltä tulee A. originaali materiaali, B. nolla per komoslisensoitu. Mm. Mä uskon, että Helsinki käyttää tuskin ehkä miljoonaa, mutta satoja tuhansia euroja pelkästään peruskoulun oppikirjoihin. Niitä jonkun verran kyllä kierretään. Ainakin silloin kun minä olin lapsi, niin kierrettiin. Saatko itse arvioida määrää, kuinka paljon, tota, kuinka paljon oppikirjoihin menee? Mutta se paljon mielenkiintoisempi kysymys tässä itse on se, että kun tämä Open, OpenWiki tehdään, niin pitääkö se tehdä open source? Siis wiki ajatukseen kuuluisi se, että siis sehän ei olisi sellainen, että pakotettaisiin kaikki, vaan se lähti siitä, että luotaisiin alusta, jossa ensiksi niin sanotusti, miten sen sanotaan, on laajaan sottu Coalition of the Willing sinne laittaa omiaan ja siitä se lähtee vähän niin kuin Wikipedia aikanaan kasvamaan. Sitten sen jälkeen, kun huomataan, että se toimii, niin sitten voidaan niin kuin ruveta suosittelemaan, että, että miksi ihmeessä te edelleen toimitte tuolla tavalla, kun fiksumpikin on olemassa. Tämä on yllättänyt mutta että tämä niin kymmenen vuotta on mennyt, eikä sitä ole vielä niin kuin, tavallaan syntynyt itsestään. Mutta mä en usko siihen, että esimerkiksi nyt joku opetusministeriö luo jonnekin erityisen palvelun ja sen perustamisen pari miljoonaa ja sitten ihmetellään, että missä ne opettajat viihtyvät. Siis onko tämä niinku semmoinen homma, että voisi vaan niinku mennä ja tehdä, ettei tässä tarvitakaan niinku isoa Sitran rahoittamaa viisivuotista viisivuotissuunnitelmaa? Ei, tarvittaako jossain vähän, vähän palvelitilaa? Tämä oli haaste nörteen. <laughs> Oliko tässä yleiskysymys? Joo, niin. Tota, just tästä sähköisistä kirjoista, että just se, että sen sijaan, että joku lukio-opiskelija maksaa 20 euroa siitä, että saa vaan kuollutta puuta sinne tuota reppuun, niin että se että maksaa 20 euroa PDFstä, joka on sitten tietysti vahvasti suojattu ja sitten, sitten niin kuin se, sitä. Siis sehän on yksi Suomen digitaalisten kirjojen markkinoiden kirjallisuuden markkinoiden kummallisuuksia, että meillä maksaa enemmän sähköiset kirjat kun paperikirjat, että vaikka kustannukset se fyysisen kappaleen tuottamiseen ja jakeluun on, on niin kuin olemattomat verrattuna paperikirjoihin. Nämä on, sanotaanko markkinoiden lastentauteja, että ei vielä markkinat toimi sähköisen kirjallisuudella Suomessa. E, eikö tässä, niin kun, jos mä korjaan, jos mä väärässä, mutta tota, eikö tässä sillä tavalla, että tässä se paperista kirjoittaa maksaa vähemmän arvonlisäveroa? Sekin, sekin. Se, se on myös ihan älytöntä, mutta kyllä tässä joku niin rahastaa jos on vähän sama, että niinku, ei niin sähköisessä sähköautossa ja bensa-autossa. Sähköauto maksaa enemmän. Niin, Energiayritys maksaa käyttö, sähköautosta maksaa vain käyttövoimaveron. Ja sitä tätä on yritetty ties kuinka monta kertaa sekä eduskunnassa että muussakin paikkaa saada nurin, mutta meillä on vähän semmoinen kamreerimainen valtiovarainministeri, joka ajattelee, että vero on vero, siitä ei luovuta. Älä, älä nyt hauku Juttua, Jutta tekee erittäin hyvää työtä e- e- Euroopassa. Mä en sano, mä en sano, mä en puhu Jutasta niinku mitään, mä puhun niin itse asiassa vielä eh, tästä, tästä, tästä tota, mikä osasto se nyt on, siis äh, finanssiosasto, ei finanssiosasto, kun päättiin. Tiedätkö mikä mun oli hirveän hauska? No mun mielestä oli hirveän hauskaa se, että oikeasti kun sähköautot rupesi niin tulemaan markkinoille, että valtiovarainministeri tämä osasto, mikä mullakin pätkii nyt, niin näkee, että tämä on tulossa, niin eh, siinä vaiheessa ajoin niin kun sen muutoksen, että enää ei puhuttu niin dieselverosta, vaan tuli käyttövoimavero. Ja kun käytät mitä tahansa muuta kuin, olisiko polkuautoihin on muuta laitettu sitä, kun siinä käytetään muuta energialähdettä kuin äh, bensiä. Ei, tämä pitää äkkiä informoida ministeriöstä. kyllä, kyllä. Annetaan Ville pitää paljon. Aihepiiristä, joka ei, jos itse asiassa tulee vaan mielenkiintoista keskustelua, koska niin, seuraavaksi. Mutta ei varsinaisesti kertomatta aiheeseen. Tota, ää,